El menú de la vida. Si supiéramos con certeza lo que mañana nos fuera a pasar, sería algo grandioso, ¿no? Pero lo cierto es que solo existe una constante. Y esa constante es que mañana será otro día. No importa cuánto tú lo hayas planeado. Si eso no está para ti, simplemente no lo estará. No debes agobiarte porque de ti depende cómo terminará tu vida. Y no debes quedarte de brazos cruzados. Tienes que luchar, ser firme en tus decisiones y saber estar despierto cuando tus sueños se hagan realidad. Tus éxitos son una componente directamente proporcional al esfuerzo que tú pones en tus decisiones e inversamente proporcional <laughs> a tu es decir, no puedes pretender que todo te salga perfecto, que te salga bien, si no pones de tu empeño, de tu esfuerzo para que esto suceda como tú lo quieras. Errores son las cosas más comunes en nosotros los seres humanos. Son parte de nuestro diario vivir. Constantemente cometemos errores. Errores que tienen solución y errores que no. Pero, ¿de qué te sirve ponerte a pensar en algo que te salió mal? Pues no tiene un botón de reversa para regresar a ese punto donde cometiste ese error y solucionarlo. No es una película, tu única opción sería superar, superar eso que te agobia, ese miedo. Existe mucho miedo, miedo a la muerte, miedo a la pérdida de un ser querido, pero simplemente son miedos y están dentro de nosotros y nos consumen poco a poco y evitan que cumplamos nuestros sueños. Y nuestros sueños son grandiosos, estoy seguro. Estoy seguro que nadie ha planeado morir mañana. No creo que alguien haya deseado soñar o ha querido morir mañana. Estoy seguro que si ahora mismo te pido que Piense en cuál ha sido tu mayor sueño. No será morir mañana. Odio. ¿Quién no ha experimentado el sentimiento del odio? Hasta yo en cierta circunstancia he experimentado ese sentimiento tan cruel, tan amargo, duro, que tú en algún momento de tu vida también lo has sentido. Lo sorprendente sería evitar, porque no podemos evitarlo. Ahora sí, podemos controlar, porque ninguna emoción es tan fuerte como para controlar. Miedo. El miedo siempre se disfraza de diferentes caras y siempre lo hace de aquellas que más tememos. Nos hace sentir confundidos y cometemos errores. Y los errores nos hacen sentir inútil y juntos desencadenan un mal momentáneo que de ti dependerá prestarle atención o ignorarlos. Y mayormente terminamos maldiciendo o culpando al destino por aquellas cosas malas que no han sucedido. Pero lo cierto es que no hay nada malo. Simplemente son momentos que están ahí para hacernos más fuertes. Culpa. La culpa nos ahoga en sentimientos negativos. Sé que estamos hechos de imperfecciones, pero buscamos la perfección. Qué dilema, ¿no? No te apuesto a pensar si estamos hechos de imperfecciones. ¿Por qué buscamos la perfección? La perfección terrenal no existe. No pienses que lo serás, ni que la encontrarás aquí en la tierra, pues la perfección no es de este mundo. No sé si entiende, y pueda que nunca lo entienda. que complique la vida pensando en eso. La felicidad. A menudo buscamos la felicidad, pero alguien puede definir? Estoy seguro que si te preguntara en este momento qué te hace feliz o qué piensa que es para ti la felicidad, me dirías que la felicidad dependería de algo. Es decir, dependería de una casa, un carro, un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar. Tal vez. Pero siendo honesto, yo quiero que me digas o te digas a ti mismo cuántas personas de las que conoces se han llevado todo eso cuando se mueren. Entonces significa que la felicidad no es material. La felicidad no, no depende de objetos, de cosas vanas. La felicidad depende de aquello que tú puedes dar para finalizar te dejaré con una interrogante y quiero que me dejes tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Algún día podrás lograr ser completamente feliz? Espero tu respuesta.